يرجع لنا المخرج اللبناني جوزيف فارس مع ثالث استاراته اللي تركز على اللعب التعاوني بشكل رئيسي اللعبة طورها استديو هيز لايت اللي أسسه جوزيف فارس في 2014 التيكس تو تقدم لنا لعبة مغامرة بالمنظور الثالث مع عناصر تنقل اللاعب من منصة إلى ثانية اللعبة بتدعم اللعب التعاوني فقط وهذا هو اسلوبها اللي تم تصميم اللعبة عليه عن طريق انقسام الشاشة عبر لعب الشبكة ولا اللعب محلي واذا شريت نسخه واحده من اللعبه فهذا يكفي انك خوض التجربه مع غيرك مثل لعبه الفريق السابقه اواي اوت عن طريق ال Friends Pass تتمحور بداية أحداث القصة بين زوجين كانوا بينفصلون وبسبب هذا الشيء بنتهم روز تأثرت ولا إراديا حولتهم إلى دمى ومن هنا تبدأ رحلة ماي الزوجة وكودي الزوج في فك السحر بمساعدة الكتاب السحري حكيم ويلحقون بنتهم اللي تحاول في الإصلاح بينهم وتخليهم مع بعض فلازم عليهم يتجاوزون العقبات والخروج حتى يرجعون لأجسامهم الحقيقية تميز كتابة القصة بطابع كوميدي ودمجها مع ميكانيكية اللعب وهذا خلى التجربة فريدة من نوعها وهنا كان هدف جوزيف فارس وهو ربط الأحداث مع ميكانيكيات اللعبة في حل الألغاز وغيرها من التفاعل بين الزوجين محبين اللعب التعاوني بيخوضون تجربة مميزة ومتنوعة في ميكانيكيات اللعب كل شخصية لها دور مختلف بحيث انه يتطلب عليك التعاون في بعض الاحيان باستخدام القدرات اللي تمتلكها الشخصية الثانية لحل الالغاز والانتقال الى منطقة ثانية. فاللعب في كل شخصية لها تجربة مختلفة حول انتهاء كل فصل بتمتلك أسلحة لكل اللاعبين ولازم تستخدمونها مع بعض حتى تكملون بعض المناطق فهذا بيخلي التغيير في نمط اللعب ممتع جداً أحد الأسلحة اللي استخدمتها كانت طلقات لسائل مشتعل والشخصية الثانية معها سلاح يفجرها فبعض الألغاز كانت تستدعي استخدام السائل فقط مثل دفع حركة بعض الأجسام للأسفل حتى تسهل حركة اللاعب الثاني أما بعض الأحيان تحتاج تفجير حاجز تواجهونه في طريقكم ولازم تطلقون عليه مع بعض حتى تكملون الطريق وهذه هي الأفكار اللي بتشوفها بشكل آخر مع بقية الأسلحة أو الأدوات الموجودة خلال مغامرتك بعيدا عن الالغاز وانتقال المنصات راح تواجه اعداء وزعماء اللي بتقاتلهم في طريقك وبتضيف نوع من الصعوبة بحيث كل شخصية بيظهر لها عداد طاقة وإذا نفذ من أحد الشخصيات العداد اللعبة بتعطيك فرصة ثانية أما إذا كلكم خسرتوا في نفس الوقت فبترجع إلى آخر نقطة حفظ وشفنا عودة لبعض التحديات اللي تخوضها في الرحلة بين اللاعبين أو المعروفة باسم mini game والتحديات هنا تشبه لحد كبير التحديات اللي شفناها في A Way Out وهذا يضيف تنوع آخر للتجربة التعاونية التحديات كان عددها حوالي 25 وبتحصلها في بعض المرات بطريقك أو بتقعد تبحث عنها حتى تجربها أحد التحديات كانت سباق تزلج بين اللاعبين وهدفها هو تجميع أكبر عدد من الألواح في طريقنا إلى إنهاء السباق التحديات هذه تضيف جزء ممتع جدا من وقت إلى آخر بين اللاعبين وهي بمثابة ال collectibles. على الصعيد التقني اللعبة فيها تنويع كبير في البيئات وعوالمها من داخل البيوت إلى الأشجار والطبيعة والثلوج وغيرها اللي يميزها أنها تدعم الجيل الجديد بشكل محسن وتصل إلى 60 إطار بالثانية على جهاز السيريز أكس لو انقسام الشاشة مو جزء من فكرة اللعبة فبتصير التفاصيل أكثر روعة بعض الأحيان الشاشة بتندمج وتقدر تتحكم بالشخصيتين بحرية وبتلاحظون لوحات فنية متحركة جميلة عمر اللعبة كان حوالي 14 ساعة ونظرا إلى محتواها وسعرها 40 دولار فهو ملائم جدا لها كلعبة بلاتفورم تعاونية وتقريبا خالية من التكرار It Takes Two نجحت في إبراز هذا النوع من الألعاب التعاونية اللي ما نشوفها ونتمنى أنها تكون مستمرة في ألعابهم القادمة